स्वागत छ सन्दर्भ सूची रचना गर्ने यस ट्युटोरियलमा यसको लागि म बिबटेक प्रयोग गर्दै छु बिबटेक ल्याटेक्स भन्दा छुट्टै काम गर्न सक्ने उपयोगी सफ्टवेयर हो यो ट्युटोरियलमा हामी कसरी अहिले तपाईले देख्नु भएको पीडीएफ फाइल बनाउने भनी छौ पहिलो पेजले शीर्षक देखाउँछ अब दोस्रो पेजमा जाउँ जहाँ टेक्स्ट छ सन्दर्भहरू 1 देखि 6 सम्म गिन्ती गरिएको छ र अर्को पेजमा 11 सम्म यो ध्यान दिनुहोस् कि सन्दर्भहरू वर्ण अनुसार पनि सूचीकृत छ तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हामीले यसको लागि प्रयोग गरेको स्रोत फाइल हेरौँ अब योबाट जाउँ यो प्रष्ट छ कि यसमा हामीले देख्ने कुनै सन्दर्भ छैन हामीसँग स्रोत फाइलमा भएको कुनै जानकारी छैन त्यसो भए सन्दर्भ कहाँ छ त तिनीहरू रेफ फाइलमा छन् फाइल नाम चाहिँ ref.bib हो यो बिब्लियोग्राफी कमाण्डको लागि डिफल्ट हो ल पायौं ref.bib अब मा के छ हेरौ यस विषयमा यहाँ जानकारीहरू राखिएको छ उदाहरणको लागि यसमा किताब टेक रिपोर्ट हुँदै गरेको विविध लगायत लेखहरू पनि रहेको छ हामी यो फाइलमा पुनः छलफल गर्नेछौँ अब हामी कसरी आउटपुटमा सन्दर्भ सूची निकाल्ने भनी हेरौँ अब सन्दर्भहरू टेक्स्ट ब्याक स्रोत फाइलमा राखौँ अब यो पेजको माथि जाऊ। References भएका फाइलहरूको सूची निकालौं ल भेटियो अब references.txt बाहेक सब फाइल मेटौं यो पक्का गरौ हामीसँग references.tex मात्र छ म यो कम्पाइल गर्दै छु कम्पाइल गर्दा चेतावनी सन्देश पाउँछौ जसले केही सन्दर्भ परिभाषित नगरिएका र छुटेका छन् भन्छ हामी यो देख्न सक्छौ कि त्यहाँ pdf.tex कमान्डले बनाएका फाइलहरू छन् त्यहाँ references.pdf सहित थप नयाँ फाइलहरू पनि रहेका छन् हामीसँग references.log र references.ox जस्ता फाइल पनि छन् पहिले references.log फाइल हेरौं यहाँ धेरै जानकारीहरू रहेको छ यसमा यहाँ भएका सबै सन्देशहरू रहनेछन् अब तल जाऊ र हेरौ त्यहाँ धेरै जानकारी साथै यी चेतावनीहरू पनि देखा पर्छन् हामीले प्राय यहाँ केही फन्टहरू छैन भनी चेतावनी पाउँछौं तर केही सन्दर्भहरू छैन भन्ने चेतावनी हाम्रो लागि महत्वपूर्ण छ अब हामी यो चेतावनीको लागि काम गरौँ अब references.ox नामक अर्को फाइल खोलौ। यसमा विभिन्न उदाहरण कमाण्डहरू रहेका छन् यी कहाँबाट आए देखिएका सबै उदाहरणका आर्गुमेन्टहरू साइट कमान्डको रूपमा स्रोत फाइलमा रहेको हुन्छ अहिले हामीले देखे जस्तै म यो खोल्ने छु अब तल जाऊ यहाँ यसको लागि एउटा स्क्रोल रहेको छ स्रोत फाइल उदाहरण हेर्नुहोस् मसँग साइट VK79 79 छ त्यो VK79 79 यहाँ आउँछ साइट TK80 80 यहाँ आउँछ र त्यस्तै गरी अरू साथै bibstyle-plane यो स्रोत फाइलमा पनि आउँछ तपाई माथि जानुहोस् सन्दर्भ शैली प्लेन यहाँ प्लेन देखा पर्छ अक्स फाइलले भ्यारिएबलको नाम पनि राख्न सक्छ मानौ म यो खण्डमा केही नाम राख्दै छु म यहाँ जाँदैछु ल म यो नाम बिना नै गर्दैछु अब उदाहरणको लागि यसलाई मेटौ यसलाई कम्पाइल गरौ म यो फाइललाई फेरि खोल्छु र ध्यान दिनुहोस् कि अब हामीसँग यो छैन जब म एउटा लेभल राख्छु लेभल ट्याग सेक आर्य यसलाई सेभ गरौँ कम्पाइल गरौँ र खोलौँ अनि तपाईले यो फाइललाई फेरि खोल्नु पर्छ ध्यान दिनुहोस् अब हामीसँग यो कमाण्ड छ नयाँ लेभल सेक आर्य त्यो त्यही लेभल हो जुन हामीसँग थियो र यसले यो खण्ड एक हो भन्छ यहाँ देखिए जस्तै र यो दुईले डकुमेन्टको पेज नम्बर 2 जनाउँछ अर्को कम्पाइल गर्दा ल्याटेक्सले AUX फाइल रिड गर्छ र लेबलको जानकारी दिन्छ यसै कारण हामीलाई सही लेबल पाउनलाई दुईचोटी कम्पाइल गर्नुपर्छ म यहाँ कसरी सन्दर्भ सूची बनाइन्छ भनी चर्चा गर्दै छु अहिले बिबटेक प्रयोग गरौ म यहाँ बिबटेक कमान्ड रेफरेन्सेस छु अब कमाण्ड बिबटेक रेफरेन्सेस यसले भने जस्तै references.ox बाट इनपुट लिन्छ मानौ यहाँ references.ox प्रयोग भयो यसले भन्छ कि यसले प्रयोग गर्ने शैलीको फाइल plain.bst हो प्लेन कमाण्ड र ref.bib को मिति जस्तै हामीले पहिले चर्चा गरिसक्यौ कि डाटाबेस फाइल नम्बर एक ref.bib हो सम्झिनुहोस् कि हामीले प्लेन शैली र ref.bib स्रोत फाइलमा प्रयोग गरेका छौं अब हेरौं कि कुन फाइल बनेको छ ल bibtex.references कमाण्डले बनेका नयाँ फाइलहरू यी हुन् यसलाई सूचीकृत गरौँ तपाईं यो देख्नुहुन्छ कि पहिले देखेका भन्दा थप दुई नयाँ फाइलहरू referencesblg र referencesbbl रहेका छन् referencesblg फाइलमा फर्म्याट गर्ने जानकारीहरू रहेका छन् हेरौं तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यसमा केही फर्म्याट गर्ने जानकारी रहेका छन् म यो बन्द गर्दै र references.bbl फाइलमा के छ हेरौं यसमा यी जानकारीहरू रहेका छन् जो हामीले पहिले देखेका थियौ references.bbl मा हामीले अन्त्यमा pdf फाइलमा चाहे जस्तै उदाहरण सामग्री रहेका छन् प्राय हामीलाई आफै यी फाइलहरू बदल्न पर्दैन वा हेर्न पनि पर्दैन अन्तिम कम्पाइल गर्दा हामीले referencesbbl छैन भन्ने चेतावनी पनि पाउँछौ हामी referenceslog फाइल देख्न सक्छौ यसलाई खोलौं ल मानौ कि यहाँ references.vbl फाइल छन् भन्छ पहिले कम्पाइल गर्दा यस्तो भएको थियो तर बिबटेक्स प्रयोग गरेर हामीले references.bbl फाइल बनाएका छौं अब फेरि कम्पाइल गरौँ अहिले चेतावनी भिन्दै छ यसले लेभल्स मे चेन्ज भन्छ हामीले references.bbl फाइललाई रीड गर्दा यसका रेफरेन्सेसहरू यहाँ देखिन्छ अनि यसको क्रम references.bbl मा भएको नै छ उदाहरण तपाईले अहिले देख्नुहुन्छ उदाहरण हेर्नुहोस् पहिलो सन्दर्भमा च्याङ र पियर्सन छ यहाँ पनि च्याङ र पियर्सन छ तर यो जानकारी अहिलेसम्म सही छैन हामीले राम्रोसँग उल्लेख गरिरहेका छैनौ अब कम्पाइल गरौ यो हामीले पहिले सुरु गरेका थियौ यसलाई फेरि एकचोटि कम्पाइल गर्यौं भने यो ठिक हुन्छ यसलाई कसरी वर्णन गर्न सकिन्छ references.aux फाइलमा हेरौं र ध्यान दिनुहोस् कि पहिले उल्लेखित सन्देश बाहेक थप सन्दर्भहरू छन् यसले वेबसाइट cp82 र आदि भन्छ यसले लेबल CP82 भएको सन्दर्भ सामग्री सन्दर्भ 1 हो भन्छ हामी यसलाई देख्न सक्छौं जस्तै हामी यसलाई खोल्न सक्छौं अब फेरि स्रोत फाइल खोलौं म CP82 खोल्दै छु अ यो CP82 हो र यसको सन्दर्भ यहाँ छ जुन यसमा उल्लेखित छ सन्दर्भ सीपीए2 यहाँ एक नम्बर सामग्रीको रूपमा references.aux फाइलको सन्दर्भ सूचीमा उपलब्ध छ अब मैले फेरि कम्पाइल गरे भने यो जानकारी आफै यहाँ आउँछ र हामी यो पनि देख्छौं कि अहिले चेतावनीहरू छैन ल्याटेक्सले references.aux बाट सन्दर्भ संख्या लिएर त्यसलाई स्रोत फाइलको साइट कमाण्डको लेभलमा राखिदिन्छ अब हामी सन्दर्भहरू भएका फाइलहरू हेर्नेछौँ ref.bib यसमा हेरौं ref.bib यो पेजको माथि जाउँ इम्याक्स एडिटरमा हामीले चाहेको सन्दर्भ थप्न तल्लो सुरुको प्रयोग गर्न सक्छौ उदाहरणको लागि तपाईले एन्ट्रीका किसिमहरू देख्न सक्नुहुन्छ इम्याक एडिटरमा तपाईले यसो गर्न सक्नुहुन्छ र जब मैले आर्टिकल इन जर्नललाई बोलाउँछु मैले भर्न सक्ने खाली रेकर्ड पाउँछु यदि तपाईको एडिटरमा यस्तो सुविधा छैन भने तपाईले यो आफै बनाउन सक्नुहुन्छ मलाई यो नचाहिने भएकोले अहिले म यसलाई गर्दै छु हामी स्ट्रिङ डिफाइन गरी ref.bib फाइलमा भेरिएबलको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं उदाहरणको लागि स्ट्रिङ JWC ले John Wiley and Sons limited Chichester जनाउँछ जो केही सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको छ उदाहरणको लागि यो सन्दर्भमा हरेक सन्दर्भ जनाउने एउटा शब्द रेकर्डको अगाडि देखा पर्छ उदाहरण एउटा सन्दर्भको यो रेकर्डमा KMM07 छ र यहाँ पनि देखिन्छ मैले यो रेकर्ड जनाउ शब्दबाट पाएँ अब म यो चर्चा गर्नेछु कि कसरी बिबटेक प्रयोग गरी विभिन्न किसिमका सन्दर्भहरू राख्न सकिन्छ हामीले हेरफेर गरेकाले हामी यो फेरि सम्झिन्छौँ कि सन्दर्भहरू वर्ण अनुसार रहेका छन् उदाहरणको लागि BC Chang and Pearson number 1 मा देखा पर्छ पहिलो उल्लेखित सन्दर्भ 3 अनि 11 आदि हो किनकि सन्दर्भ वर्ण क्रमानुसार रहेका छन् अब सन्दर्भ ग्रन्थको शैली पनि फेरौं अब यसको शैली UNSRT बनाऊ जसले I ट्रिपल E को प्रकाशनहरूमा प्रयोग गरे जस्तै सूची दिन्छ एकचोटी कम्पाइल गर्दा references.aux नयाँ शैली अनुसार अपडेट हुन्छ र यसमा UNSRT हुन्छ bibtex.references कमाण्ड प्रयोग गरी bibtex चलाउँदा referencesbbl मा सन्दर्भ सूची बन्द छ ध्यान दिनुहोस् referencesbbl बनेको छ तर यो UNSRT नयाँ शैली अनुसार सजिलो हुन्छ अब हामी references.tex कम्पाइल गर्छौं ध्यान दिनुहोस् कि अहिले क्रम फेरिएको छ सन्दर्भहरू वर्णक्रम अनुसार छैन तर यहाँ लेभल फेरिएको हुन सक्छ त्यसैले यसलाई सही बनाउन फेरि रन गरौँ यसलाई फेरि रन गरेपछि यो चेतावनी सन्देश हराउँछ र ध्यान दिनुहोस् कि यहाँको सन्दर्भहरू स्रोतको क्रमानुसार रहेको छ उदाहरणको सन्दर्भ 1 पहिलो सन्दर्भ 2 दोस्रो र त्यसै गरी तेस्रो चौथो र पाँचौ आदि सन्दर्भहरू रहेका छन् अब हामी कम्प्युटर विज्ञान पत्रिकाको लागि सन्दर्भ रचना गर्छौं अब यहाँ अल्फा कल गरौँ यसलाई एकचोटि कम्पाइल गरौँ म बिबटेक गर्छु र फेरि एकचोटि कम्पाइल गर्छु यो फेरिएको छ तर सन्दर्भ फेरिएको छैन यहाँ अब लेबल फेरिएको छ भन्ने सूचना छ यदि मैले फेरि एकचोटि कम्पाइल गरे भने यो यस्तै हुन्छ उदाहरणको लागि हामीसँग BC च्याङ एन्ड पियर्सन छ जसमा CP82 छ अब यिनीहरूको पनि सन्दर्भ यहाँ छ हामीले वेबमा अन्य विभिन्न सन्दर्भ शैलीहरू पाउन सक्छौं अब म आइफ्याक र रासायनिक इन्जिनियरिङ पत्रिकाहरूमा प्रयोग भएको शैली देखाउँछु पहिले मैले देखाए जस्तै प्याकेज प्रयोग गर्न हार्वर्ड थप्नुहोस् शैली पनि आइफ्याकमा बदल्नुहोस् यिनीहरू प्राय दुई फाइल प्रयोग गरी लागू गरिन्छ harvard.sty र ifat.bst यी फाइलहरू वेबमा भएकोले तपाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई कम्पाइल गरौ pdf-latex dash references र bibtex दुई चोटी कम्पाइल गरौ। हामीले यहाँ देखे जस्तै सन्दर्भ सूची पाउँछौ जहाँ सन्दर्भहरू वर्णक्रमानुसार सिरियल नम्बर बिना नै देखिन्छन् सिरियल नम्बरहरू हराए सन्दर्भमा स्पष्टसँग लेखकको नाम दिइन्छ जस्तै विद्यासागर र 1985 साल हामी अर्को पेजमा सन्दर्भ देख्न सक्छौ यहाँ वर्ण क्रमानुसार छ हामीले यो सन्दर्भ शैली प्रयोग गरेपछि साइट कमान्डले पुरै सन्दर्भलाई ब्राकेट भित्र राखिदिन्छ उदाहरणको लागि स्रोत फाइलमा हेर्नुहोस् अब यहाँ हेरौ साइट KMM07 को टेक्स्ट बुकले द टेक्स्ट बुक बाई मोटगल्या 2007 बी देखाउँछ यहाँ मोटगल्या नामलाई ब्राकेटमा राख्नु हुँदैन खाली साल मात्रै ब्राकेटभित्र राख्नुपर्छ यो काम साइट एज नाउन कमाण्डले गर्दछ म यो सेभ गर्दैछु कम्पाइल गरौँ ल अब नाम मोटगल्या ब्राकेट बाहिर आएको छ साल मात्रै ब्राकेटभित्र छ यो साइट एज नाउन यो समस्या समाधान गर्दछ यो महत्वपूर्ण छ कि साइट एज नाउन सन्दर्भ शैली जनाउने विशेष कमाण्ड हो यसले अरू सन्दर्भ शैलीहरूसँग काम नगर्न सक्छ पहिले भने जस्तै हामीसँग धेरै सन्दर्भ शैलीहरू छन् खाली हामीलाई उपयुक्त STY र BST फाइल डाउनलोड गर्नुपर्छ जस्तै मैले harvard.sty र ifac.bst फाइलहरू प्रयोग गरे तपाईले राम्ररी सोच्नु भयो भने यो थाहा पाउनुहुन्छ कि हामीले सन्दर्भहरू जस्तै ref.bib को कुनै पनि तथ्याङ्क फेरेका छैनौ यो bibtex को विशेषता हो हामीले धेरै समय सन्दर्भ सूची रचना गर्न खर्चे पनि वास्तवमा यो निकै सजिलो छ पहिलो तथ्याङ्क रचना गर्ने जस्तै .bib फाइल .sty र .bst फाइलहरू निकालौं यी मध्ये धेरै इन्स्टल गर्न पहिले नै तयार छन् फेरि एकचोटि स्रोत फाइल कम्पाइल गरौं पीडीएफ LaTeX एकचोटि चलाऊ स्रोत फाइलहरू दुईचोटि कम्पाइल गरौ तपाई मान्नुहुन्छ नि यो प्रक्रिया एकदमै सजिलो छ अब तपाई बिबटेक र ल्याटेक्सको प्रशंसा गर्नुहुन्छ हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आइपुगेका छौं सुन्नुभएकोमा धन्यवाद म मन्दिरा बिदा हुँदैछु नमस्कार